Hola, sóc la Ramoneta Polidineta, sóc aquí a Reus amb molts veïns, perquè aquí es recicla molt bé. Ells mateixos ho diran, eh? Ens hem vingut a la plaça Prim, aquí podeu veure el general que ens acompanya, i ells us diran el que fan. Una, dos i tres. Som de Reus i fem molt bé! Guaita, tu i no cobra per fer això, eh? Home, perquè és la veritat.